ҳама бурӯи нав ман эко аст а эко қариб зиёда як бисбисипан модел дорем ҷуа ин эко нав тури чиста леди вариант мана э, фирмаи адидас ай бад кети аста чишки мана бози сезонаш омада ки хушро роҳат карда раҳ мекардан хуб биё хай э, бо ай тарафи трико сар кунем трико футболкои борои нав бренд ҳама новинка мана бурберӣ ҳастак адидас ҳастак армани ҳастак полни бо бо ҷонон мана аплесини кариш калади футболкои биликан ҳастанд мана биликан барои баракон буз бала буз бала ин ё ҳама бори китой бори китои мана ҳама ранго як тохира бира дам бигирам кладо бигирам ҳама сето ҷонон бовар кунад ҳама брендои нав сию чил футесем сад сомони лубоиша бигирем лубоиш сад сомони ҳама вариант ҳастанд барои бачакҳои рақоса ҳастанд хулиган ҳастанд барои бачакҳои камтар э, кайф мекардагӣ дам мегирифтагӣ ҳама вариантҳо ҳаст гизала модел мана бананка меган американка меган сери лоро пиано лоро пиано диёр ҳастанд ядун кас агар любитель лён бош агар стефано ричи аст ай ду сера светка дорем и нарх вообще капек семечка нарх кулок семечка кар нагием очко полями хулиган спортивни классика любой вариант чи аст ассалому алейкум мардони азиз ба шумо як сехи дар ғизаҳои пластикиро тавсия мекунем монанди дастрас ин пластикмон эколини 5 сомон квадраташ ролей пласт коричневый цвет 700 сомон квадраташ установкаш ҳамаш дар онуш ролер плас инаш 600 сомон установка даставкаш ҳамаш ҳаст баъино боша барои криша любой намуд квадраташ дар кор бошад сиветашон дар кор боша ва ҳамаш моро тайёр карда медиҳад сеҳи атай боҳодор аст ино боша барои масҷид квадраташам ина 700 сомон бурда часпонида установ карда медиҳад шиша пиша рӯчкаш ҳамаш дар руша марҳамат кунед ҳама ҷо ба даставка установка бепул аз ҳисоби фирмаи корхонаи худамон ана бурда часпондан васл кардан ана пена мена зада установкаоша карда метием ҳамаша қоидаӣ карда иншоалло баракат биёем ассалому алайкум патишои калхозобод тв мардони азиз имрӯз навори мо футболка кроссовки летни чизор нав омада тамошо мекунем магазини акаи искандар бозори калхозобод ина рӯ барои бозори баҳор барашта магазин яка искандар нархҳои имрӯзара шумора нишон медиҳем футболка спортплас макасин кроссовки ачки ҳама чизо шуаст салому алайкум ака искандар хоб нархҳои имрӯзамон чи хешт акаҷон арзон қимат ина баҳора омад арзон ҳам арафаи ида насиб боша ҳам баҳурия ҳама чи арзона ҷуа арзон кардагем арзон шидаимат чамас арзон шамаста ина маромад акепко сар бекем ки ком аромат на брендиви дио версачи замшиви хоб турио ҳастан ё ҳамаш аксарияташ бори 90 фоз летни задагем ҳама брендиви сето ҳар хила задагем ва ҳама намудиш ҳастан дигас мана сафед вайни адлатони лоро пиано ufc детски подросткови шам дорем мана ё детски подросткови аҳа десерияди бе детски подросткови дорем барда ҷа аз э, мана 50 60 40 30 то 20 мара миёмак то 20 маша то 20 мара миёмак ин тарафша сай ҷа бо ба камта бачои бойбобода ина ҳаштод сум дорем сад сума дорем ҳаштод сума ҳафтод сума ҳастад ина ҷа сад сумиш ҳастад ё ҳамаш бренди га накаҷо мана бренди га ҳама мана чисмаш на ё ака туркӣ ҳаста хитои ҳаста ҷа фақат туркӣ хитои ҳаста ё панам ҳаста байниёш ҳаста шилаб дорем нака марихона ҳама мана шилаб ҳамаш ҳаста нака ин бад классический вариант ҳастанд ин тарафа ина класс вала классический вариант ҳаст агар ҷо классический вариант нархошам чиқиш ҷамидам гап зада ҷа систем 35 40 то 50 60 мана дорем ина шлапам ҳаст так шлапам ҳаст ҷа шлапҳои ҳархилаш ҳам ҳаст ҷа чанд мадел дорем бо ягон ҷои тоҷикистон да қариб нест ҳами чиз мода ҳаст ина қариб як 4 5 зонаш монагӣ ҳаст ина хуб ана ки аксарият ози бисёр мегирсаи шилобка бисёр мегиран шилобка сланс ина я кӯҷно омадагиан марамада кӯҷно сур бардори сини ҳамасафеҳо эко ҳастак мана европиану бренд биомадаа кито бисёр бисёр мегиранози популярнози кито бисёр штагия кито моделе кито мана یو چند سومت هست؟ یو از یک سد شستم تا دیست پنجه دیست سمان سد بعد یک چلکو شست چند مدل یک چلکو داره من یه هم کیتو؟ کیتو فیرما یو عرب سکم بفکرم اینه همه هم دوش هستن یو بستنش کش اینه هست خب بوت های نست بوت هست بوت ها بوت ها در خوش هم یک گرزادا میرفت که بسیار خوب میشه ده؟ دست دست و پنجا یک سد هشتا یک سد پنجا داریم یک سد و بیس داریم تو سد سمار هست من از شلوب کش سد سم یک سد ده سم همه وریان توش هست زور زور عجایی خب انه طرف ها نگو کنیم این طرف аз э, э, чизои кожин сар мешавад туфли макасин спорт класс мана ҳама вариантҳо ҳастанд такбалам гей мана эко ҳастанд эко ҳастанд мана эко ҳастанд ё ҳама размер дорад ака ё ҳамаш асивне то чилчор чилипан яхирҷ дорад ина моделои нав ҳастак бо новинка кай новинка мана ё ҳама бурӯи нав мана эко ҳаста а эко қариб зиёда як бис бис панҷ модел дорем ҷуа инаи моделои пештанш нишон мадаа ирова нархш чиқе шуда тартаҷон аки 300 мегем рӯз дигар то 245 метрем то 45 ози камтарак закрытия арзон кардагем нархуша закрытий варианта нарша арзон кардем ана баъд туре овардагем нарвим ки занши мехоҳем мана спорткласс ҳастак макасино ҳастак мана мекомело фирма ҳастак и мусафедпӯш ҳаммаш ҳастак мана ҳама нарвим ки эко инаи ҳастак ина сандалико ҳастак сандалик ҳаст ай фирма бот ҳастак баъд фирмои камтар арзонтаракош ҳастак ё 100 сомон 120 сомон то 200 сомонро дорем хирмадиро бо арзон мешава ё 200 сомон я бале ина ё дорем 250 220 200 дорем бо арзон мешава кажо хуб ба дорем не красовки нав красовки нав тури ё красовки нав тури чиста леди вариант мана ай се расветка дорем ино чанд сомон бошад ина бачо 450 сомон шон ина ё 60 ё 350 сомон аст агар ка инаро дорем ёшам 850 сомон и э, фирмаи адидаса ё оригиналошон бо ҳамин моделош ҳастанд 150 сомон ҳастанд мана и димсурча и димсур и якм сур якм сурча ҳози якм сурча тамошо мекунем бачо тамошо кунед мулоима када хеле мулоима кани хеле ҳаводурам баланд хеле рагашанда сабка удобна бениҳоят удобни зура чанд вариант шаст ина мардон азиз асекс дорем ба асексо ҳаста тури се чор асветка дорем на ай рибоко ҳастак мана рибокои тури ҳастак тури нархушон чи қисадакаюбад хуб э, ё сесад панҷо гуфтем ё дусад сум дусад бист сумон акаса ё сабукако ҳастан асексо сабук ҳастагина баъд дорем бо адитасо ҳастан адиса ё дусад панҷо дусад бист мефутем дусад сумишон кардагим ака фирма ундер ҳаста ундер фирмои брендои нав мана чора пан асветка дорем акаҷон баъд ина акуло ҳастак пума ҳастак ё яксад панҷо яксад ҳафтод то яксад чилу сира мешава баъд кети ҳастак чешки мана ҳаштод ҳафтод шаст ҳастак то аз 60 э, то 120 сомона чизо шо ҳастанг намади ҳастанг ё ин ма 120 сомона ҳастанг чанд вариант ҳастанг ин боз сезон шо омада ки шуруъ роҳат када раҳ мегардан дуюм заход уже бор овардаги ман чизо дуюм заход овардаги мардам соз хуб бё хайна э, бо ай тарафи трико сар кунем трико трико мана jordon adidas ribok lakers ина ҳама new balance ами борои нав ҳама брендои навинка халадокш ҳастанд эластик ҳастанд хуб ана хебои нав аста манжидор пума адидас аста ини спортклассо дорем акад спортклассо вариантҳои зура мевакадо нархошон чи хера каҷо нархош нархош аз э, сад сумон то яса панҷо шаст аста аз спортклассо биравагада шастма ҳафтод сум ҳаштод сум ҳар хел шаста ами шастма то яксад бистма спорткласс дорем зард астад темни сини сиё сери ҳаманам вариантш аста размеро аз чилшаш то панҷоҳашта дорем аз чилшаш то панҷоаш размери хеле великам туш аст ага ина футболкора бо тамшукн футболкои бори нав бренд ҳама новинка мана бурберо ҳастак адидас ҳастак армани ҳастак хуб луис витон ҳастак инаи аспако намедонм чихе фирма ки фирмои зура нав аламайка инаи вариантҳо ҳаста ина ҳама нав ё чихе намбадака ё 170 150 мегем бо арзон мешавад бо арзон мешавад арман ин ҳама варианто аст мана ҳама бо ҷонон ҷонон мана ҳама арман чиш меган ина ҳеҷ брендои навака ина и вариантош аст ини вариантош аст аги нагӯ кунӣ полни чашморо валвалак мекунака валвалак ҳам нест ина ина нигоҳ кунӣ нака пуштам знай дора пештам знай дора баъд бора ё бораи туркия нака туркия баъд бораи хитое дорим ака хитои брендои бамбуки мегӯяд тури аст инака адидас аст аго пум аст ак лакерс аст ага ка ё турантур ёра сатсим мегӯен ака бо арзон мешаванд нархи соз метиам ака ё ча ҳамин любой бренд бигӯен ҳаст ага ка ҳамин чӣ бренде бигӯен ака ҷон аст мана ҷордон аст ага ка чӣ хеле бигӯй рибок ҳамин ҳамаш аст ҳолни бог бог ҷонон мана апнесини каришни шоколадни розови зард сав салатви свет ё ҳама бори туркиян ҷуна ҷон 135 фут аст 100 сомони лубоша тарои мекунем э, ё амк то 2 xl дорад размери калон аст широк широк аст аст ё ана модели брендои нав дорем ҷуна ё 100 сомона бра диоро ё диор аст мана инаи моича аст э, зили аст зара аст ё э, ловес аст ё ҳама брендои нав дорем бародар ё бар камтар қиматтаракон ё то 16650 дода метонем баъд дорем тенниска ҳастанд футболкои виликан ҳастанд мана виликан барои баракон буз бала буз бала ина виликан сиё сафед сери ҳастанд ҳамаш ҳастан ё ё 16 650 140 хутесем то 120 сатсима мешавад яхелаш хуб ана баъд тенниска дорем бародар тенниско ино бори хитой ҳастанд ё бори хитой ано ё ҳама бори хитой бори хитои мана ҳама ранго як тохира бирояд дам бигирен киладо бибирам ҳама цвето ҷонон бовар кунад ҳама брендои нав зили зара ҳама цвето лавинка нархошон як хела мадака ё яксаду панҷо мегем яксаду сию чил футесем сад сомони лубоиша бигирем лубоиш сад сомони ана киртои болоро тамошо кубаа э, чиё болоё классика сак спорт класс аса баро бачако туй мерафтаги баро бачако свидана пивдани аго бачако ки хайна делавой стрет чивана ҳама мадено шасана фаласа маласа адатони ҳама вариант аса баро бачако рақоса аса хулиган аса баро бачако камтар кайф мекардаги дам мегирифтаги ҳама вариантҳо аса мана остинкато остидрос ҳама бори нав иҷа бисёр оле овардаги набро овардем бародари чизо куртои наҷа бисёр як зиёда си чил мадел омадаги оле набро овардагем камтарак салкракаво иҷа дурустас поли ҳамаша мезане барои ида тайёри сахт дидагем о полни бачакаро фасон кунем ки ай бачаҳо шаҳр базе бутовада полни стилист мекунем ай бачакҳо ай визои шаҳрда фасон мешава ина ҷинсҳо дорем барода ҷинсҳои гизала модел мана бананка меган американка меган ина ҳама вариантҳо ҳаста ина бачаҳои хулиган барои бачакҳо ки хунаро гӯшта мекардаги ина мана марама ҳамаё 150 40 фут ҳастем 120 сомонӣ мана цветҳои нав нав ҳама ябишни зар ҳастак поло ҳастак диёр ҳастак ина цветҳора бин дам бигирем мана цвета бин хаки цвет аст зард шаст сиёш аст ҷинсо ҳама навинка наҷро ҷинсо навинка дорем ҳат сетора тавшка сери лоро пиано лоро пиано диор астак хуб бос астак ҳама варианто астак мана цветои нав нав ҳама бори навинка ту тунакакай борка ях мекинда мебуши дай пагода бубуши ях мекинда мана диор бос мос ҳама варианто кондисионер дора о кондисионер пори фирион пур кардаги айрӯи бисчоркуба задаги мана иро размери широкия сивду чил меравад зелёный цвет синий цвет как будто сразу серия стоит ё э, размеры хоть а если вдруг то чила хаста размеры колон колон я кажу бузбала бузбала это джисо джура ё як сад шас як сад панджу сумы ё як сад бис аси ё любой сад сумуля кайсоп ты тухира то ами мадерой брендои нав 100 сомони и размери великан 145 футесем 120 сомони баъд дорем борои туркӣ ҳастанд ин борои туркӣ ҳастанд 170 160 150 то 130 ра мешавад каҷон ё хай лион ҳастанд лионои нав мана лион ягун кас агар любитель лион бош агар вообще ҷонон материал ё хадаш тоқа ё комплект мешавад тоқа ҳам ҳастанд комплект шам дорем и тоқа мана ҳам банда ҳам э, ришта ва ҳам ремен мешавад монда резинка ҳастанд ҳама вариантҳош ҳастанд нархуш чӣ қадар мерака нархуш ёра акаҷон э, то 150 сомона мешава ка ин када бад буро ҷинсои туркӣ дорем ака туркиё 800 то 350 сомона ҳаста ин дарҷа ҳама варианта ҳама брендо ҳаста мана стефано ричи ҳаста ай ду се расветка дорем хуб инаи милано денсо ҳаста чанд панҷ шаш расветка дорем аё ҳастан ё 200 250 бо арзон мешавад ҳамашон бананкои нав дорем бананкои туркӣ мана баранкҳои туркӣ ҳама вариантҳои нав коробкина ҳама вариантои светишастак маладёшка ё маладёшка кажон ё маладёшка ишастакака бо ина тёмни цветишастак зелёни цветаста вибр полни бомба задаги монасобра барои идона нав омадаги ҳама навинка бо рӯзҳои наздик бо бо бисёр мешава кажон ана бас лансиҳои резини астак смайлик астак ина дубайски вариантҳо ҳастанд популярда ҳамиёнӯз вдрин хеле ами тикток пикток медро ҳама пошуда ами кушуда гена ҳама навита ва ҳама навита чӣ хесе сама рака зур афтесам ҷо мо сем чорум бор оварда фуктесем ахара кадомаш и нархш вообще капек семичка нар кулок семичка кардагем ё 70 80 сум рубо ҷо бозор боша агар мода 50 сомони фуктесем инаша 40 сомони фуктесем бо дорем 30 сомони аст агар ка супрем инамҷа аё 4 5 6 расветка дорем агар ҷона ҳама вариантош аст баъд дорем кантар баро одами калонсол ака چهار پنج شش رسفت که داریم اکا ریمین دورو اکا جان اینا ریمین دورو اکا جان یورا پنج سوم میکنیم اکا جان این ایلو بوی کنج نه خیلی بقوات سر تو که ملوی مکن اکا جان شما بهترین چیز هست خب خیلی کی تو را تماشو کردیم بفتیم کی تو این از شلوکوی همی کی تو همی پاپولار پاپولار همی هم اکا جان همه و یک کلیک هست دی کلیک هست همه وریم توش هستن اکا جان یو نرخوشون ایچه هستن بشه بکن؟ نرخو کی تو اکا جان یک سد تو یک سد شست افتادم میشه اکا جان یک سد شست ها؟ بله اینا کوجینو خیره تماشو کردیم خوب بعد اچکی اصلا چیز اچکی کجا اصلا چیز اچکی اچکی پول نمی خولیگان سپارتمنی کلاسیکا لوبوی واریال چی هست از 20 سم 15 سم سر میشد تو 100 سم تو 150 سم ولی بسور بورا نبرو دیم است چورس کم تاک هوا ابرا نبرو دیم جا ویبر بسور وارد کنیم جلوی یک 200 300 مدل بسور داریم 200 300 зашита офтоб зашита офтоб аста барои хушрӯги астак барои э, фасони аста ҳама вариантоша дорем ака мана компютер астак барои одамои инаки ачкӯи астан ки сафеда офтобида сиё мешавад тёмни мешавад оиношон тё намешавад хамелон хамелон хамелоно бо дусе намуд аста ку ҳам барои офтоб мешава ҳам барои дани близи мошин да бегая мепшакуина антифаран антифаро астан антифаро мана антифаро астан аё бисёр дорем ман зелёни зард савз ҳама вариантош ҳаст анакаҷон нархушон чӣ қимат ака нархуш ҳами бист сум ина бист сум бисту панҷ сум си сум чил сум то сад сумора дорем сад сумора аст ина бо тенниская гизала полни ов тар намекуна ку реклама доданшу метавон ҳеҷ се чор ацветка дорем акаҷон аксо аста ов мерезе тар намеша хели утукам дар кор яъне мулоима кареби и бурун ҷин намешава не не намеша накаҷон ё ясад ҳафтод ясад панҷа то ясад чил намешава накаҷон и ҳама чи дора размер дора ои ай размеро ачилшаш то панҷоҳучор панҷоҳушаша дорем акаҷонсад чанд сум яксаду чил сомон мешудагишад акаҷон марҳамат хуб ҳайлаи бола шинобкаа витировко астан ака витировко туптумкако спартивко ина и тарафа танш спартивко наомадагена спартивонаоаманаинтараф адидас либо берсачи э, найко аста ин акаҷон э, бруклен астак россия астак пума астак ина феррари астак ҳама фирмара дорем акаҷон ҳамашаст ҳама навинка Неки футболка бе нивад бистор мада гаёд. Ира ки агар як навор кем агар як мумкин 10 сат бигзара агар ҳар як адам ира мо реклама кем. Як 10 сат ҷод мегзара кад ё ҳар кам та вақт кӯтотара ина нигоҳ кем. Ҳама варианто аст наказ инҷо. Свето ҳолли чашма валвалак мекам мебарака. На пума мумо ҳама варианто аст на як модели ня биш на кан ня биш ня биш мана. Арзон. Як мо 150 120 сиф кутем. 80 сомони метам агар кадо бигира. 80 сомони. Идона аксия. Аксия идона пул ё идона аксия ина бардон азиз тамошо кардаинаоаиаиншоалло ина бардон азиз агар касе да шоку даркор бошад марҳамат идона арзон шудагиа барои ид арзон кардагиан дар рӯи экран рақаморо мондагием марҳамат занг зана беморо муроҷиат кида мешава агар видеомо маъқул шуда боша як такта подписка лайка фромӯшба номи акаи искандар саломат бошен бачо раҳмат калон шумоагон хизмат шид бинамиҷоимо раҳмат ак